Oblicz Twój wskaźnik profesjonalizmu, a następnie zaplanuj, jak go poprawić. Jest to proste, bo wystarczy porównać to, co obiecujesz z tym, co robisz. Zatem, co ważnego obiecałeś w ciągu ostatnich 7 dni? Sprawozdanie, telefon w sprawie reklamacji, referencje, podsumowanie wydatków, spotkanie w sprawie nowego współpracownika, lunch z dostawcą, artykuł o nadchodzącym wydarzeniu itd. Tak obiecałeś 7, a może 10 lub 20 spraw? Ile z nich jest zrobionych? Wszystkie 20? A może tylko połowa albo jedna czwarta? 5 spraw załatwionych z 20 obiecanych. No twój wskaźnik to 0,25 setnych, a może 10 z 20, czyli 0,5 lub może 75 setnych. A dlaczego nie jeden? Dlaczego nie zrobiłeś wszystkiego, co obiecałeś? Są tylko dwie możliwości. Pierwsza, za dużo obiecałeś, a druga, kiepsko pracowałeś. Większość znanych mi ludzi, ze mną na czele, zmaga się z obydwoma opcjami. Trudno nam przychodzi odmówić proszącemu oraz zawsze jest coś, co można usprawnić w sposobie wykonywania pracy. Im niższy wskaźnik, tym więcej masz do zrobienia. Radzę zacząć od tego, żeby ograniczyć obietnice. Nim otworzysz usta, żeby powiedzieć tak, zrobię to, to pomyśl, jak to wpłynie na twój wskaźnik. A poza tym zaplanuj, jak usprawnisz to, jak realizujesz zadania. Wskaźnik profesjonalizmu wpływa na Twoją wiarygodność, a więc na reputację i powodzenie w interesach. Wobec tego powściągliwie obiecuj i szczodrze dostarczaj.